Eu não vim fazer nenhuma canção cult Que um, dois ou três conseguem entender Bom mesmo seria tomar meu iogurte ter um faminto do lado a morrer. É Carlos Max, não tá mole não, não tá mole não. Quando será que a gente muda essa situação? É Carlos Max, não tá mole não, não tá mole não. Quando será que a gente muda essa situação? Nosso Federico desistiu. ninguém sob essa condição É Carlos Marques, não tá mole não Não tá mole não Quando será que a gente muda essa situação? É Carlos Marques, não tá mole não Não tá mole não Quando será que a gente muda essa situação? Isso Chico Simon, ele é Freud todo Falou pra geral transar que fica bom Anoitece ele logo vai pro morro Curtir um baile que me livre dessas ditaduras. tivesse ao lado Um esfomeado, desnutrido, imundo Sem nem ter um pão do diabo amassado e Enquanto isso lá no mercadinho Comida estragando, tem pra todo lado É Carlos Marques, o negócio tá feio Tão queimando favela eu tô preocupado, falam que o fogo foi por acidente Mas eu sei que isso é papo furado, é a Copa do Mundo que tá vindo aí E minha favela é perto do estádio Botar fogo em mim pra construir um prédio Dá muito dinheiro e ainda tiro o tédio da rapaziada Que não tá fazendo nada E quando faz mate no cu do povo Tchau Carlos Marques, eu tô indo pra rua Vou exigir meus direitos de novo Da rapaziada que não tá fazendo faz Fatmete no cu do povo Tchau, Carlos Marques, eu tô indo pra rua Vou exigir meus direitos de novo